Kaptala Kaptala Kaptala assalomu alaykum assalomu alaykum xush kelibsiz o'zbeksiz a нет o'zbek emas yo'q qanaqa я чеченец прописка chilonzorda конечно bitta urdim nima ichasiz boshlanishiga aroq <laughs> вы же сами говорили что сесть покрепко калям немножко 100 грамм oddiy suv suv vodoprovod suv спасибо вы мне Лимон? Нет лимона? Лимон? Rahmat. Ichyapsizlar? Hozir hayajonlanyapti, tomoq quryapti. Tushunish kerak. Конечно. Ijodda nima gaplar? A, demak, hech narsa qilmayapsiz, bekorchisiz. Chunki hamma shunaqa deydi-da. Bortini berdingizmi Ali? Нет, я влюбилась, он берда. berdi. A, yo'q. Ha. Eringizchi? A, erim бермада. Ну так, qayerda o'qigansiz? man Estradni Sirkov kollejida o'qiganman vay o'qituvchi boshlanishidan o'zi xato ketgan ekanda именно shunaqa baliq boshidan nima deydi baliq boshidan mayli hop serial sizga nimalar olib keldi unday so'radim serial ko'p narsa olib keldi nimalar olib keldi nimalar olib keldi именно shunaqa bo'ldi Эризм іш қылады бухгалтер болып ишлейді и тату мастер шунаqa гнилой одам. Сүйрі, тату мастер <laughs> да тиматиге эрис чізгені тату трагедия да не воняет кухня haqida сериал кухня не не не тоже хуйня. конечно у нас все воруют в узбекистане вы же же своровали из чбд чбд <laughs> Это что, ЧБД, что ли? же своровали где идею. ЧБД? Все где нас идею. Нет. Это не ЧБД, это бахада бахада. Ты Во, да, да, да, да, да, Потому что ман <laughs> Во, да, да, да, да. ma'nosini qarang. Ularni familiyalari nima? Habibullayev. o'zbekchilik numanka mani familiyam yo'q habib nurmagomedov habibullayev Вообще классно. Вообще классно. У меня все фанаты хорошие. Нечто фанат? Что тут-то? Бешта. Ирина familiyasiga o'tmagan ijod tanlaydimi oilanim? Manda shunaqa savol bo'lmaydi hech qachon. потому что у меня такой R, что у меня поддержка. Бошидан условия Короче, Нет, не условия, просто мы понимаем, друг друга, поддерживаем. Так поддерживаешь, вот так. Har bitta anaqada o'zi umuman bitta sabab bo'lib qoladida. Odamlar shu biznesga kiradi, chiqadi, yana kiradi. Chiqadi, kiradi. Chiqadi, kiradi. Chiqadi, kiradi. Chiqadi, kiradi. Chiqadi, kiradi. Chiqadi, kiradi. Chiqadi, kiradi. Chiqadi, kiradi. Chiqadi, kiradi. keyin yana chiqib ketaveradi yo'q <laughs> уж bilarkan man tayyor tayyor nima tayyor anaqa rejissyorlar misol har xil rejissyorlar bor afsuski <laughs> say fucking gay shit manga yo'q конечно <laughs> davron qilichdaxshimiz tuzimsiz am gay shunaqa qanaqadir momentlar bo'lganmi sizda rejissyorlar bilan operatorlar bilan есть одна давай ayting не знаю gapiringmi ayting ayting ha bossavering necha yil oldin bo'ldi shu voqea 8 yil sakkiz yil o'n yoshingizda o'n to'rt yoshingizda o'n to'rt yosh так maktabda nechta sinf bo'ladi bizada bilmayman nimadir bo'lishi kerak edi и manga berasan dedilar kim aytdi bir balo aka deylu uni вот bir balo aka menga aytdi вот berasan soat уже o'n bo'ldi man aytdim bir balo aka mana o'n уже bo'ladi hozir bugun urishadi uyga borishim kerak ho'p mayli deb san bilasanmi man seni juda дегенда ой и <clears throat> он встает и <clears throat> Ну, yopilyapti voy nimaga eshikni yopyapsiz сам, ну hech kim xalaqit qilmasin dedi voy qaysi ressam aytmayman nimaga yerga ishyoqdi mani mana shundoq olib Столги вот так кинул и manga ташлянда. Ой! <clears throat> именно что-то было. Поэтому я вот такая просто была. Qaltirab qolgansiz, Да, конечно, Я в шоке была. Я э, endi hozir я berishlaridan o'zi bilinib turibdi я не знаю, qaltiradilar. 8 yil oldin bo'ldi shu voqea. Да, и как бы морозы. Qaysi kino? Hayotimizda shunday rejissyorlar bor ekan, san'atda shunaqa vakillar bor ekan. Bizning san'at Yo'q, men hozir men ham shokka tushdim. Shu 13 yashar qiz rejissyor. Demak, bugungi ko'rsatuvimizda ajoyib Shovoz xonanda kamila gimandinova robert daun Mladshiy. <laughs> shunaqa bo'ldi mayli xayr deb qo'ying rahmat tashrifingiz uchun pul, вот валюша вот